Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz setzt sehr viel Gewicht darauf, dass am 18. Oktober wirtschaftsnähe Kandidaten nach Bern gewählt werden. Darum haben wir eine Wahlplattform entwickelt, wo man schauen kann, für was das DHZ einsteht und dann jeden einzelnen Kandidat kann vergleichen kann, um zu schauen, wie wirtschaftsnah der auch wirklich ist. Geht selber schauen auf www.ihz.ch, macht euch ein Bild und wählt dementsprechend.